lehenbiziko aldiz argazki ikusi nuenean, pentsatu nuen, non ote da leku hori, noizko ote da argazki hau, zertan ariote dira gizaki hauek, eta pixka galdera horien atzetik, ba, kuriosidadeak eraman indun, ba, batez ere klondaik eta jukoneko historiak irakurtzera. Eta gero, ba, Jack London bezalako idazlekin eta bar, ba, izan zen nire ametxetako bat, Hau Josu Iztueta da, mundu guztian ibilitako bidearia eta gure bidearen antolatzailea. Eta ipatzen ari den argazkia, txilkut paseko argazki famatua da, nun klondaik erazioa zen urre bilatzaileak aldapa batean agertzen diren. Eta Josuk hemen dion bezala argazki horrek sortu zion bere hasierako lilura. 2000 eta behatzean lehenbiziko aldiz egonintzenean e, eh, txilkut pas eta jukonen, e, eh, pensatu nuen gero gueltateko nintzala, ziur baina hain talde desberdin bat osatzea erabakizun talde bat nun mm, ingurune desberdinetatik etorretako jendea bilduko zen. Aitor, hogeita iru urte. Nagore Salaberria, hogeita masai urte. Andu Martin Herritu hartu naiz, berroita zortzi urte ditut. Leito grazia naiz, iruro eta lau urte dazkat. Josu iztu eta azkue naiz, berroita emezortzi urte ditut. Tane miren miraiez, berroita meretzi urte ditut. Ni unate naiz, amasi urte ditut. Matxin zeberio naiz, amazazpi urte ditut, bakoitza bere mundutik zetorren. Baitxe momentu hortan ez lan ez ikasi, opor luzu bat ugartzen. Itzultza helea, ingereseko irakaslea. Gorputziketako irakaslea nahi. Jogilatu naiz lehen gurtian, baso zainan lanbidetik. bidetik. Hogei urtezkeroztik, Bia jatzera dedikatzen naiz. Irakaslea naiz, batxi er bigarren nahin bat. Batxi ergo bigarren nahin. Eta ni, oain bideon ikusten azuela, aukeratu nindun josuk bidaia grabatu nezan. bidaia eskagoien hasten da, baina ibilbidea erakutsi aurretik arrazoia azaldu behar da. Mila zortzireun da udan, George Carmack, Kate Carmack, Skukum Jim eta Dawson Charlie egualdera bideatzen ari zirela, klondaik eskualdeko erreka batean urre hasi ziren. Ez dago garbi zeinek aurkitu zuen urrean, baina taldeak ofizialki George Carmack izendatu zuen aurkitzailean. Erreka honek bonantza izena jaso zuen eta abuztu amaitzerako guztia erreklamatu zuten gerturatu ziren mehatzariek. Ondoren, urre bilatzaile batek aurrera jo zuen, Eldorado izena jasoko zuen errekaran, non bonantza baino are urre kantitate handiagoak aurkitu zituen. Mila zortzireun da laro mazazpiko udan lehen urre bilatzaileak itzuli ziren kolondaiketik urre kantitate handiekin. Egunkariek barkuetan milioi bat berrogei mila dolar urre ekarri zituztela esan zuten. Gaur egungo mila milioi dolar liratekenak naiz eta benetako kantitatea handiagoa zela frogatu den. Ondorioz, eun mila pertsona urrebile abiatu ziren Seattle eta San Franciscotik, guk errepikatu behar dugun bidea egitera. Skagoitik dozon zitira, hasieran mendiz, txilku trailetik, eta gero kanoaz Yukon ibaian bera. palabachín. Me sortu. Dena burunda. Osa graba We have pretty common sightings of bears on the trail. It's not rare to see a bear out there, <laughs> or at least see a sign of a bear. Enjoy the chilkoot. <laughs> <laughs> Bengo ziritsi daguna. Gaur bertan atera gara daillitik txilku trela azteko. Hasieran izugarre perretxeko pila ikusi ditugu. Ba. Lehenengo perretxikoa. Ondoren hartzek utzitako ongietorria ikusi dugu pauso batzuk eta kakamokordo fresko-fresko batekin. Ja, hartzan historia pixka serio hartzeko momentu da. <laughs> eta honez gain gauza oso harraro bat ikusi dugu. Foka bat errekan gora eko dena. Foka bat uret ur gezatan gora. Josuk berak ezin zuen sinistu bestek ziotena bere begiekin ikusi duen arte. Guain jamen aztean, sukaldarita kontemporanea. Hola, sukaldatu So it was a long way getting here, and the majority didn't have the money, so they hiked over the Chilco Trail. Remember that they had no grocery stores and there was no agriculture up here, and there was like 60,000 people coming in. There wasn't the infrastructure in Dawson for, to support that many people. I mean, that was a very isolated location. In 1897, there was a famine. After that, they instituted that they had to make sure that they were bringing all food they needed for a year. So if you didn't bring it, it wasn't there. They had to have 180 pounds. 180 pounds of supplies. Nobody can carry that much no matter how big and tough you are. Chilkut Pass, hemengoa da bidaiako argazki emblematikoa. ezinio behizlatzen baitu pertsona hauek beraien mugak noraino zabaltzeko preste den. Ametxorren tamainaren irudi perfektua da. Urrezukarra, bereziki, garaiko krisi ekonomikoaren ondori izan zen, langabezia eta beldurra ugaritzen ari zirelarik. Gainera, albistearen zabalkunde azkarrak eta atzean zeuden historio sinestezinek, are gehiago sustatu zuten mugimendua. Tunelaren amairako argia zen klondaik. Pierre Berton historialariak zioen bezala, psikologikoki, klondaik erromantikoa izateko bezain urrun, baina irisgarri izateko bezain gertu zegoen. Baina ordurako, ametsa amez bihurtzen hasia zen ordea. se va a decir en Japicante Se ze jartu ere ben, hartu da hemen ingurutik. Eh? hartu da zelutu ere eh, itxuriko Bizkor bizkor denak jaso eta kapa jantzita benet aldera biatu gara, gelditu gabe pinon fijon. Aitorrek esan duen bezala, egun ona barne ez tabaidak izateko. Makoitza bere kapana islatuta, oinez, isil-isilik. Behin refugioan sartuta, sua piztu eta hemen ari gara denbora pasan aia. Haiek eskertuko gote iristeak. Mendiko zatia amaituta, urre bilatzaileek beneten ere ikizituzten ontziak lakuetan behera jukon ibaira iristeko. Baina gu, salto txiki batekin da White Horse erabiatu ginen, ibaiaren sorreratik gertu dagoen herri bateran. ondo da, mm. nomen deon. Horrea, guaz? Ben berri zehazta guaz. This car and this car. Hikers, Sei bidoi hartzen baitu rigido horiek, eh, nik ingo nuke banatu. Zamalean bai. ematen zaie bi vuelta hola, ra eta ra. Bigarren buelta eman dakon. Eta txikitu ditzazketan. Bai, hori bai. Gode bai. zentzun, baten gosaria eta hoia, bestean e, bazkari pikea eta fruta, eta ardoa, <laughs> ardoa. Eren egun egin genioen aurre gure abenturako lehen etapari. Beneteko etxolako denak agurtu eta tren ezkar krosera abiatu ginen, handik White Horsera joateko. Gaur eguna bitan zatitu da estresa eta lasaitasuna. Ekaitza eta barea, literalki. Egun ederra izan da, baina agian bihar izango dut, gaur deskubretutako parajeak deskribatzeko aukera oberen bat. Eskubia? Gorrian eskubia? Bai, uste ni hurren gurtean kamerakin baik kamarak inetorriko nahizela, eh? Erakutsi, erakutsi? Beida. Hola, que hau hemen. Bakarrik. ebik ke zitea, ja, gaude hemen. Eta lekua zoragarria da. Lekua oso oso polita. Okerre nain deu, abitu, abitzea da. Bai. Neretzako? Neretzat hori, eh, kaskaundiena azena, abiatzea. Abiatzea, ba, gizu gero. Ja, gaur ikusi dugunakin. Hau da. prest? Goiza parega behargitu den. Ia guztiz lainotua baina ala ere. Gozaldu, gauzak jaso eta ibaiera sartu gara labers lakura biden. Lakura iristen, abiedura pixka bat motel duzego, korronterik ezpaitago. Eta hamar kilometro orduko egitetik, bos kilometro orduko egitera pasagara. Baina amaiketakoa jan ondoren, haize fina hul bat sartu da pixkanaka, zein ordu betean haizeko gogorxeako bat bihurtu den, olatuak sortuaz eta gure norabidearen aurkako korronteak eratuaz. Bapatean, bost km orduko egitetik, 2,5 km orduko egitera pasagara, eta laister bazkaltzeko gelditu. Horra! Eman arte! Lurra! Atea, atea, Lo inda un toquito o que a más kilómetro de teo. Amamos Bai. Geldialdia amaitzen erabakiari utzi eta aurrera jo berriz. Olatuek berdin jarraitu dute eta bi orduz jardun gara onela. Alako batean, besoak nahiko txikituta genituela, aregiago txikitu zegu morala. Iru kilometro besterik egin ez ditugu lau hartzean. Eh? kostatik oinez egingo genuke nabiadura. Iru kilometro terdi hola. Bi ordu eta manda hola. Iru kilometro... Jose gur politak benetan. Ba, Gustatzen zaizkit? Oneri. Ketik hau? Hemen kapabitua? Han ez dago ez. Bueno, bai bueno, ni bizkapet. Andu. Ba, da, eh. Bai. Sería con dos. ¿La dan una La Torre no urten venido rea, <laughs> Broma, eh? Goizeko seietarako uretan murgildua ginen lakuan, distantzia dezente baikenoen aurreratzeko. Lakua bezperan bezala nahiko desmoralizante izan zen, asko bultza eta gutxi aurreratzen genuen eta. Baina alako batean, uretan sartu eta mapek etzutela kuadratzen ikusi genuen. Ordu pare bat gertuago geunden guk kalkulatuarekiko. Hau sekulako bultzada morala izan zen denontzat. Bueno, bukatu lakua! Jaime está el de Aguas Berris. Venga, ah. mi vuelta. ah, Palita. Paldi, o sea, no está posible igual. Ah, va, machín. iesetan joan intzana. Nunago Urrezukarrak mota guztietako jendea erakarri zuen. Idazkariak, saltzaileak, idazleak, langabetuak... Hor ere ondo, eh? Baina guk ez bezala, gehiengo handiak etzuen eskarmenturik mendian edo ibeian. these people were not prepared to it's not like they were experienced mountaineers. Yes. There were desperate times and so people were being pushed to do desperate things. And of course there was a lot of rumors around, right, that the, the gold was waist deep and you just could pick it up. So but this was not the case. We started very late, so they were going over in winter conditions. Very rough conditions, yes. A lot of snow, cold temperatures, blizzards. People died. I mean, there were, you know, difficult conditions. You can see that there's no trees, and that's yeah. because the stampeders, they had to build their boats when they got oh, there. And in Bennett, everything fit in one boat. Well, they'd have to. Yeah. Now, imagine what happened if your boat sank. Janne berritu berko zuen. San Juan Valentia zela. Baitan txelurra gorria ikusten da. Are, toch orduan, hasten bainaiz, izkutuko... Zutondoan, pixkanaka, gero eta elkarrizketa interesgarriago eta komplexuakoak asidera ateratzen jada. Afaltzen ari ginela, nagorek esan du oso pozik eta kontentu dagoela bidaia gutako bakoitzarekin partekatzeaz. Hortaz pentsatzen aritu omen delako, gaur kanoan gindoa zela. Eta egia esan, uste dut denen sentsazioa pixkanaka elkarren gandik gertuagoko bezala sentitzen hasi garen arena dela. Egun ez egun, kide bakoitzaren irudiaren puzlea osatzen goaz. Eta nabari dau eguneroko egoeretan, ez baigara lehenengo eguneko taldea rotzan. eta hemen imerren da eskubi eskubitik joan hemen geldituko gara hemen edo hemen Noin, noin, noin. Lasaie! Ulitxado, eh? Bai. Ura eman, pantza ura eman, korintea eta gruzatu. Taldeaz, kubirak, kubiraka, Que Beste aldea, beste aldea. Gero, ¡Que lasai, lasai, lasai. Da, baina, lasa oso. eh! Ya. Five fingers pasado. Five fingers. Power Ranger. Power Ranger. Oh. Capitán Planet. <laughs> segurazki pues, gehienak lotu gabe o nola nahi ah, jarriak. Eta... Habi ba, puntu honen ondore, o sea, eh, norbaiten testimonioak, hau esaten du, urlaster, peligroso hauen ondoren, sare moduko bat zabaltzen zuten ibaian alde hmm. batetik bestera eroritako eh? eta itotako jendea jaso eta identifikatu ahal izateko Itotako jendea sarean harrapatu eta identifikatu ahal izateko poliziak sare jarri izan bai, bai, bai. Urre bilatzaile bakoitzak zulo bat inbardu eta gorputza hauetako bat Sartu. Libratzen zan bakoitzak, eh, ardura, hartu bertzen bat, Ilerri moduko izan gertu daon tontor batean. Eh, lan Baina ez tontorre jo behar zituen. <laughs> <laughs> <laughs> hasieran, eh? Bai, bigurtu hasi. Josu, Josu iztu eta naiz eta egian itxura hori eman etzen taldekide bat gehiago. Munduko txoko guztietan izandako bideiari bat da, bizitza bideiei dedikatu diena. Argentinatik Groenlandiara eta Afrikako basamortuetatik Himalaiako mendietara ibilitakoa da batek daki zenbat jendek bideiatu nahiko luken berekin. Josu, besteak beste, abentura zalea, informazio biltzailea morratua eta entziklopedia ibiltaria, bidaia psikologoa eta lagun eskuzabala da. Ez da beste taldekite batez. Artz beltza izan da, hauek guain dala gutxikon dira. Ba, bai. bai. 새 뭐야? What's it for you? When I step on this riverbank, right here, show it, show the riverbank. When I step on this riverbank, I feel my ancestors so deep in my heart, guiding me. This is the most important thing in my life. Eh, eta hori da izenik eta gurutzetan da zuzen jartzen. Korra ez nik ustuz, iztot, oza, uka beste, ez berdin busita eta Habite ganean, aizea, eta ez eta irura. Ipurria okatzen ni blai, eta ki kortxo dan baina... eta doing progress mo uh, better than we thought so I wanted to ask if it's possible to pick us up one day before so instead of Alright, thanks, bye. Ah, konfirmatu egin behar dula eta... Eta pentsatzea gu hemen disfrutatzen <laughs> egiten bitorten gaur ikastolako lehenengo eguna dela, eh? <laughs> kamera darrarka daukazu. <laughs> Disfrutatzen, eh? Gaurkoa lau atxeko eguna izan da. Aizea, ezea, hotza eta hartza. Hartza da? Bai, hartza. Ia, ia, ia. Buah. Wow bueno, natura asko gustatzen zait eta lanbide suerte izan dut hori izatea eta ni hemen bilatu nahi izan dudana da, pues, natura bere egoera primigenioan, ez? Ola, ibaiak, basoak eta, bueno, arkitu dut, e, pentsatzen nuena, oso polita. Alerta general, bai hartza da hartza. ostras, posando a cámara, eh. Onditasuna, ez, naturaren onditasuna basoak, eh, eh, errekaren indarbea. Beste gauza bat, egun hauetan asko apreziatzen ari nahi da, eh, bakardadea, oda, natura. Bai. Natura eta zu. Gehatu leku baten, isil-isilik onden nagoretan, aurren gehatu ginala. Derrepente unate galdetu zen, ze izate, o, ze pasada, eta, eta ni, bai, isiltasun entzuten, eta egia da, ze, olako isiltasuna eske guk normalen naturalki ez dauka bainun. Eta hemen, e, edozen lekura begiratu, eta da, natura. Bai. Eta, eta beste zerrez, ni gehien harritzen hauena da bidai honen atzean daun historia, ez? Gu ba menditik edo edo bueno, urakin kontaktua dauka, baina behaiek asko zian, oi, zerrategi baten lanaean edo edo e, periku saltzen. Etortze zaizu burura, mila zortziren emezortzi, urte haietan, e, egin zuten astakeria edo. Ikusita guk ze baldintza honetan aigean iten, ikuste hauen dela egun urte nola jendeak sekulako miseritan eta pasazitun gu pasaiten pasokta. Eta igual gu egan bezaiten oso erresa emateu, baino kontutan hartu behar behin baldintzak, zenba pixu zemakiten eta... E, pentsatzeak duela, mm, nik zerakit, egun urte, berrin urte, hau berdin izango zala, naturaren indarra, e, gizakiaren e, esku hartzerik gabe. Nik uste dut azken urtetan eta azken mendean gauza asko aldatu direla munduan. Asko eta oso azkar. Baino gu orain e, gabiltzan paisaia segur asko da gutxin aldatu den gauzetako bat. Paraje zora garria diala eta gauza erra dala gola ibiltzia. Batutan bere inkomodidadiak eta azka, baino baina erra da pixka beste biztetik ateatzeko eta gauza beste batek usteko pixka zora garria dala hau. ez. Bakutzak e, eh, bide berean e, bidai ezberdina bizitzen du. Zet hori normala dela. Bestalde, adina baniku horretan, batzuk bizitzako aurreneko hogei urtetan daude. Kormazuz, tope, tope. Volvemos a la eta beste batzuk gure bizitzako azken hogei urtetan egon gaitezke. Horrek egiten du batzuntzat viaje iniziatiko moduko zerbait izatea eta beste ontzat ez noski azken bidaia izatea berezia, baino bat gehian. Bazkaldu ondoren zati okerrena hasi da. Aizea, Labertzlakuan bezala sizegu bultzaka, eta kanuaren norabidea aldatu digu askotan, aize horraz bat bezala. Besoak txikituta eta hankak oztuta, baina iritsi gara. Edo nola ere, handuren ibaiko gidan bada esaldi bat ondo labur biltzen duena gure egoera. Egun txar bat ibaien, ofizinako egun hon bat baino hobea da. Zut ondora iritsitan, ez zirudien egun bera ere zenik. Beste bidea bateko penak ziruditen. Ben kanpamendua muntatuta eta kafea edan da, ondoko mendiskara ego gara, White Riverren delta ikusten den lekura. Eta egia esan, oraingoan josuk ez du pixka bat ere exageratu. Impresionantea izan da, altuera horretatik alako inmentsitatea ikuste. Mostoen kolore aldaketatik hasi eta deltaren bihurgune txikien eraino ikustiteke. Egunaren klimaksa, dudari gabe. cantado, ¿eh? ¡Ah, hostia! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Es praia! Eh, ¡Hostia, le no has marcado el Ja, baina gure kampamentuan... Eta kampamentura ez dia urbildu. Euskalo pasatu dute dien. Praia ekarri, bazpare, eh? Praia ekarri. Egia da gure... gure... azta horrengan dira euskala. Bai, eh? Gainetik. Ba, ba, ba, bai. ba. Gainetik. Ba, ba. Jarri ezu. Bida, hori azkazala eta dana sumatzen dien. Azkazala. Ba, ona, ba, oi, eh? Oh, eh. Enbeste behar zitu. Eta bida askazalak, bida, bida. Ba, Bida, baina da, hau da Chris Lieber, hola, eh, Jesu. Ah, bai, bai, eso. Bai, bai, bai, hau grizli bat da, eh? Toma, ya. Hau grizli nada. Grizli bat. Aitu errek esan du momentu bat, zer da, eta... <laughs> Su izan zea? Su izan zea! Bai! Izan goa zan beha! Grabatu eta bortzine! Eta aguantatzen da prea junta! Mal person! Bueno, pues igual pizka postu naiz Ja, normal. Artza, artza, artza, ator! Artza, artza! artza, Ja, gertu atzera, idartxe da, oh! Gertu atzera! Ni olakotan ez ez fijatzen ez. Ni eh, bai, ni hartza, ba, ala, ba. Ni egia esan Entzun, entzun. ez naiz sufritu eta arratsaldez disfrutatzera. Zaztik! Eta bi aramuna nolakoa izango den ez jakitera. argazki bat, atzo, atzo kamara jarri zen olakutik an. Eki susto! Egunan. <laughs> ez ki bat Hemen galtza pare bat aski da urte osorako. Askatasun totala da, ez da estegunik existitzen, ez da hilabeteko zenbakirik ere. Hemen urtaroak eta eguneroko bizitza dira egintari aurrera begiratu eta zua, ezkerrean berdeska jartzen hasia den zerua. Atzeko egunetara begiratu eta mendiak eta errekak non nahi. Biara munean dozon ikusten da, inoiz baino hurbilago. Eta azkenik, fantasia honen amaiera. Eta zin berra da, eh, ez da? Uli, dalbitu imetan txai. Kauen dia, miseria! Botan! Justo zaten nahi zen hori, miseria! Gogorazten diola. Zaten, non reste honetan. Nire, mo pasarako? Prez gaude, eh? Venga, pa man. Hau da. Ba, eh? Ueee! Hoho! Hintzun dut ze hoi hartzunak? Ostrak! Baina, hoi hartzunak, soinu gehiagatea du. Taurruti izan da hoi hartzunak. Horreka saio egingo luke hartza, baina... Ondolain, ondolain... horaria eh? O gaur, bueno, momentos desde luego, la guinda eh? Zeitu eche Etxek, etxek! Eh? Etxea, eh, eh? eh, Bueno. ¡Apa! <laughs> Gurentzera dozon ziti zen urre bilatzaien elmuga. Beraien ametxan, baina iristean herria kanpinden eta txabolaz beterik aurkitu zuten. Iturriko hurik eta sanea mendurik gabe, non udaberrian zoladurarik gabeko kaleak lokatzez betetzen ziren, eta udan kiratzez, euliz eta eltsoz. Neguan ibaiak izostean prezioak izugarri goziren. Gatzak urrearen balio bera Udaberrian heldu ziren produktu freskoek markak hautsi zituzten, adibidez, arrautza bakarra iru dolarretan. Urrearen sukarraren garaian, eun mila pertsona abiatu ziren klondaikera. Hogeita mar mila inguru bakarrik iritsi ziren dosen zitira, ama bos mila bihurtu ziren urre bilatzaile, lau mila lagunak baizik etzuten urre aurkitu, eta horietatik, eundaka gutxi batzuk, aberastu ziren soilik. The gold was there, but they, these, the, there were no more claims. or very few. Mila sortzireun da larogeita mezortzian iritsi zirenean, etzekiten bi urte igaro zirela lehen aurkikuntzatik eta inguruko mehatzariek aspaldi erreklamatu zituztela erreka oberenak. But then because so many people arrived, some of them had money to buy lumber, build houses, build saloons, build hotels. You could mine for gold or mine the miners. That's the ones that made money but the majority had to look for work and there was only so much work, so many of them had to leave again. Eta Klondikeko dirudunek ere, askotan euren fortuna galdu zuten eta pobrezian hil. Many died, many make, some make a fortune, and others went back home poor. Like Dena den, naiz eta gehiengoak urrerik etzuen eman etxera, Berea eragin sakonagoa izango zuen esperientzia bat eramaten. Gizan bizioak bultzaturiko bidaia basati bat. Historian forma eta eskala berean errepikatuko etzen erronka bat. España no me te dado nada. Ah, cabrón y galanta. Peña culpa, ¿no? Hombre, es... Zarra, en el maquina ya prepárate. Gaztia bimarka inda. Zarra, aguantate ziniki mentan. Eta bufa begita nio jotan fero. Vamos, vamos, vamos. ni gaztea bezala hitz egin dezaket eta <laughs> kriston bidea. Ez adin ez berdinak inibiltzea oso oso Hori eta behar, hori notatik mar batzuk, egon guztia raunen euki gaitu, eh? Ego <laughs> iritsita denak hartu ba, batzia. Lau mozkor, eta bueno, da. Ba, kontatu, porque ematen duk, que estamos pegados a un, a un barril de vino. Ya, po, ya, ya podía. gotita cada día. <laughs> Jo, eh. Bueno, ba hemen hasi izan dena. Gure bidaia horrelako hau harritxo bada, baina horrelako urre intxaur moduko bat opatu zutenean eta horrek eragin zuen ba, klondaikeko ba, urre sukar ero ura eta guk bidaia enten bueno, ba, bat izka eh, bat eh, berritu nahi izan dena. naiz, nahiko sentsazio arraro batekin iritsi nintzela White Horsera. Ordu asko genera batzen ezna, eta bidean Vancouverren egindako geldialdean ordu aldaketagatik bigarren aldiz bazkaltzeak, nora falta sentsazio orokor bat ekarri zidalako goratzen naiz. Seguroenik, une horretan nengoen egoerak ere izango zuen eragina. Hamazazpi urte bete berri, urte bete zer ikasi erabakitzeko, buru astua, bizitzeko gogoa, lagunak, familia, etorkizuna. Banekien urteko ze egun zen, baina ez nekien non kokatuko ziren nire egunak ondoren urteetan. Ez ezagutza totala nuen jokoneko esperientzia izango zenaz, eta horren ondoren pasazitekenaz. White Horseko farola urriak ikusi nituen momentua zoroitzen naiz izugarri garri. Abioiaren zati handi bat lo zegoen, eta ni erdilo, erdi esna, musika entzuten bitartean leiotik begira, nire bizitzako bi etaparen arteko oasia izango zenaren ateetan. Urasi izan zen. Oasi bat etzen eguneroko bizitzari arnasaldi bat ematen dion opor bat izan. Etzen gozamen esperientzia soil bat izan. Nire norabide pertsonalaren oasi bat baizik. Espazio bat, hain non. Amazazpi bildutako guztiak abitzen zen. Jukoneko bidaia, barrura begirada bat izan zen. Baina ez emaitza bat lortzeko asmotan perspektiban zein naizen, non kokatzen naizen eta zeinekin identifikatzen naizen hau temateko bidea bat baizik. faceta batea saldo batkoa, mm. estela. Zeniten sortzeta, bestia? Ah, karo, kamara. Artean zen